လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်လောကတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တနစ်တာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စီပြီးတော့ခြာရေးလိုက်မယ်ခြာရေးလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ် ကျွန်မဒေါက်တာတင်မမဆိုးဖြစ်ပါတယ်။ HR consultant နဲ့ soft skill trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဒီ prioritization ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးအစီအစဉ်တွေကိုသတ်မှတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကအားလုံးဒီစင်ရချမ်းသာမရွေးပေါ့နော်ပညာတက်သည်ဖြစ်စေမတက်သည်ဖြစ်စေ14နိုင်အားလုံးအတူတူရရှိကြပါတယ်။ရရှိကြတဲ့အထဲမှာဒီရှိနေတဲ့24နိုင်ကိုဘလို့အကျိုးရှိရှိကုန်လွန်သွားသလဲအသုံးပြုသွားသလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ အောင်မြင်မှုတွေအလုပ်ပြီးမြောက်မှုတွေကကွဲပြားသွားပါတယ်တနေ့တာဦးစားပေးအစီအစဉ်တွေကိုသတ်မှတ်တော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်လောကတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့တာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စီပြီးတော့ခြာရေးလိုက်မယ်ခြာရေးလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်တပိုင်းကကြတော့ဘာလဲဆိုအာဂျန့်ဖြစ်တယ်ပေါ့အမြန်လိုတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ important ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရှိပါမယ်အဲအဲ့နှစ်ခုထဲမှာပဲကျွန်တော်ပြန်ခွဲလိုက်ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအာဂျန့်ထဲမှာမှာအာဂျန့်ဖြစ်တယ် အမြန်လိုတယ်မလိုဘူးဆိုတဲ့ဟာနှစ်ပိုင်းပြန်ရှိသွားမယ် important ဆိုတဲ့အထက်မှာမှ important ဖြစ်တယ် important မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဟာပြန်ရှိသွားပါမယ်အဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေထဲမှာခုနစီချလိုက်တဲ့အလုပ်တွေထဲမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာကိုဆွဲထုတ်တင်တယ်လဲဆိုတော့အာကျန်ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေပေါ့အမြန်လိုတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကဘယ်အလုပ်တွေလဲဆိုတာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီအာကျန်အလုပ်ပုံထဲမှာမှကျွန်တော် important ကဘယ်ဟာလဲ important မဖြစ်တဲ့ဟာဘယ်ဟာလဲဆိုတာထပ်ခွဲပါမယ်အဲ့လိုထပ်ခွဲတဲ့အခါမှာ urgent လည်းဖြစ်တယ် important လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလုပ်တွေကိုကိုယ်တိုင် PPCC အမြန်စတင်ပြီးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ urgent နဲ့မှမှဝနာ not important ဆိုတဲ့ urgent တော့ဖြစ်တယ်အမြန်တော့လိုတယ်ဒါပေမဲ့သိအရေးမကြီးဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကကြတော့နောက်မှ ACC သူများကိုတာဝန်ပေးပြီးတော့လှုပ်တာမျိုးတွေလှုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် deadline လေးထားပြီးတော့လှုပ်တာလည်းလှုပ်လို့ရတယ် အဲနောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ agent ဆိုတဲ့အလုပ်အပုံကြီးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရွေးထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ not agent ဆိုတဲ့အမြန်မလို့ဆိုတဲ့အလုပ်အပုံတွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ not agent ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဟိုကနှစ်မျိုးတစ်ခါပြန်ခွဲလို့ရတယ် အများတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့အရေးကြီးတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟာဒီအရေးကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စာတွေတင်စရာရှိတယ်အရေးကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ meeting တွေလုပ်စရာတွေရှိတယ်ဆွေးနွေးစရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချက်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ချက်ချင်းမဟုတ်ဘူး not urgent တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ important အရေးတော့ကြီးတယ်အဲဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှအေးစစ်စစ်တွေ့ဆုံမယ်ဒါကိုအရေးတကြီးတည်တည်ချာချာလုပ်ပါမယ် not urgent ပေါ့ not urgent ဆိုတော့အမြန်လည်းမလိုဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ not important အရေးလည်းမကြည့်ဘူးအဲအရေးလည်းမကြည့်ဘူးအရင်လည်းမလိုဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကြာရင်တော့ကျွန်တော်အေးစစ်စစ်နောက်မှပဲသူများကိုတောင်းပေးပြီးလုပ်လိုက်တာမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ prioritization မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဦးစားအပေးအစီအစဉ်တွေသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်80-20 rule ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုလည်းပဲမှတ်မိစေချင်ပါတယ်။ဟိုမှတ်လဲမှတ်ထားစေချင်ပါတယ်။ဘဝမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာကိုယ့်ရဲ့အချိန်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုပေါ့နော်ကိုယ့်အချိန်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုတိတ်အရေးမပါတဲ့အလုပ်တွေမှာကျွန်တော်တို့က အသုံးပြုမိနေတတ်တာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီ80ရာခိုင်နှုန်းကတကယ်တမ်း affect သွားဖြစ်တဲ့ဥစ္စာက20%လောက်ပဲ affect သွားဖြစ်တာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။အရေးပါတဲ့အလုပ်တွေက20%လောက်လုံယုံတဲ့ကျွန်တော်80%လောက် result ပြန်ရနေတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီအဓိကနဲ့တာမညအောင်ကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့လုပ်စေချင်ပါတယ် prioritization ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဦးစားပေးအစီအစဉ်တွေကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အကျင့်အလေးအထားကိုလည်းပဲကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပြီးတော့လုပ်သွားစေချင်ပါတယ် CFAM, caring for well-being.